Told me fly some blue, baby don't stop Boys love her shoes, like a porn star Ela é um boca fuse, mas ensina a ser-me cool Faz a rádio que shoe, I'm a love star Voy a llegar, sí que me fui, me vio entre giros y shis Me cita la mala punky, no la olvido desde que le di Le canto, me trae la luz, neones de con su room Le gusta rough shoes, le gusta que sea su crew Soy un punky en una ciudad de los aires Ya por suerte no buscamos de los guajes Phone en silence, para que me llames Ni me busques, ya no estoy, no me reclames Tommy Faye es un embudo, sabor come to me, mommy Throw me blades on the baby, don't stop Hoy se talgo para el shoes, like a boomstar Toma un poco de flush, toma un poco de flush Medicina se me go, like a boomstar Dice pa, mírame, hijo, siéntese, siéntese el pico ¿Cómo se hace de pico? La moto gira a 5 Bitch, I'm surfing, so cool and selfie Rap it down, funny like Chaplin, it's no longer embarrassing Killing me, got in that ranking, the chino, but don't a PD Y Gatti Ni el chile te vende piti Puta que eres mi catona Puta que quiere ver fama ah, ah, Puta la tengo en mi cama después la llevo a la vea Pero yo no sé qué hacer Tú me van a querer cuando te vi Me van a alcanzar poder Yo no sé ni qué creer Entonces te vi ah, Tu playa es donde tuyo, Me hace sentir como sin Bicicleta pero puro, Apurado sin apura Tú me playa son un bus Baby don't stop It's another para you Let it go Toma, Estamos amigos del flush i am make a lot of truth. Busy as we like a Like a blue Like the baby, don't stop. Bustin' out of the shoes, like a blue star. Tama, I'm to cool. Fue that I quiero shoot, on I have score Voy a llegar, sé que me fui, me a entre giros y shit Necesitaba malas mala Punky, no le olvido de que le di Le canto y me traga luz, me pone de cara en su room Le gusta el rough en mis shoes, le gusta que sea su bloom Soy un punky en la ciudad de los aires Ya por suerte no buscamos de los guajes Phone on silence para que no llames Ni me busquen ya no estoy, ni me reclames Tommy Fly son un boom y salen 4 y no hay como Rica Flores Goddamn, yo no sé por qué me vales Soy un sponsor aunque te cante mi males